velkommen til en ny video. Som I nok kan se, så er vi ude og spille godt. Og det kører. Hey, ramte du? Jeg ramte fandme. Hvor er den henne? Okay, now my ball. Den kan ikke komme Og så er det det der med, at man skal gå, ikke? Det, øhm, det er jeg ikke særlig vild med. Men ja, vi er simpelthen ude at spille golf, og øh, det har jeg aldrig prøvet før, så det er derfor, jeg kan finde ud af det mere at skyde det længere end 20. Okay, så nu skal jeg simpelthen skifte kølle, fordi at, øh, vi er tættere på fadet. Ja, ja. Jeg fortryder lidt, at jeg har taget en stram trøje på, fordi det er pisse varmt i dag. Yes, jeg kan bare det der. Men den er derude? Jamen, øh, den ligger over i træerne, så jeg skal bare overfinde den. I walk a lonely road, the only yeah. one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I'm Oh my god, dude! I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Øh, og så... <laughs> og gå lidt tilbage, lidt længere tilbage, lidt mere tilbage. Så kan du nå den. Jeg lille. Nej, nej, du skal jo ikke amme den nu. Du skal lige øve, øve slag først. Bøj de knæene. Yes. Og så stræk dig arm. Hold på gøllen. Og så skyder du uden at ramme bolden nu. Yes. Yeah! Det var eddermame godt. Jeg tror, det er den der koloni der, som jeg ikke er særlig gode venner med. alone I walk alone, I walk up My shadow's only one that walks beside me My shadow Thu một, thu một, thu một Ôi, chưa người đó Cắm ra đấy này Jeg er nok den lykkeligste lige nu, fordi at jeg finder ud af, at vi skal hen til den sidste nu. Og det, så skal vi have is bagefter. Yay! Det er ikke Kattemindes vaffel, vaffelis. Øh, hvad hedder det? Vafler. Men øh, det er is, og jeg er glad. Dreamer. spille golf. Det er meget sværere end minigolf, fordi der er så længere væk og sådan noget, men det er ikke lige... Uh, det er meget sjovt egentlig, og det er hårdt, og det er varmt, men det er fint nok. Altså, det er okay.